Oi pessoal, hoje a gente vai é, fazer a receita para vocês da sopa detox que todo mundo tem pedido pra gente aqui, então a minha irmã tá lavando aqui os ingredientes, então é um pé de couve, o que mais que vai aí? Vai tá isso aí é o que? Brócolis. Um pezinho de brócolis. Inteiro e espinafre, um pezinho de espinafre. Vamos lavar, lava tudo. Lava bem. Depois vai picar tudo. Aí a gente vai picar bem picadinho. Aí, ó, tá picando. Não precisa ser muito pequeno, pode ser normal mesmo. E depois vai bater. Aí eu vou deixar a receita e o... Vou deixar a receita e o... E para que serve cada folha dessa né? lá no blog. Visita o blog. Tá lá a receitinha para vocês. Pode botar tudo junto mesmo, não tem problema. Aí vai uma abobrinha inteira. Pica também. E vai também uma batata doce, média. Se você tomar essa sopinha aí a semana toda, você vai perder uns quilinhos. Uns 5, né? Uns 5 quilos aí, mais ou menos, depende do teu, do teu metabolismo também. Fazer exercício físico, se alimentar pela manhã, tudo sempre levinho, vai emagrecer com certeza. E também tem muita vitamina. Então é legal. Agora vai tudo misturado, tudo junto, misturado na panela, pode pôr assim mesmo. E depois vai ser batido com a varinha mágica, aquela mix, mix, mix. Vai enfiando aí também na panela peça aí que ele peida. Daqui a pouco ele diminui o tamanho. Porque ele vai ficando murcho, né? E aí vai um frango também, um peito de frango. Peito de frango, um passarinho, peito de frango. Não, um saquinho desse aqui eu gosto de é passarinho. Um saquinho, esse aqui é da Agro Veneto, vamos fazer propaganda de graça. Filhazinho, cortes. Olha ele já vem tudo cortadinho. Nossa, que legal. Então é rapidinho ele põe ela. Agora já tá aqui no fogo, enquanto isso. Fogo alto. Vai um, um pouquinho de gengibre também, você escolhe a quantidade que você deseja. Pode ficar mais picante, menos picante. A gente, como gosta de picante, a gente vai botar bastante. E gengibre é maravilhoso para acelerar o metabolismo e perder gordura. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Muita coisa boa. Cebolas picada também bota ali na panela também para ferver. Vai tudo ali para cozinhar. Tudo junto misturado. É mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo cozinhar o frango. Vai observando, né, quanto tempo. O frango fica, fica, a verdura mata da tomada. Aí bota temperinha a gosto. que Você acha melhor. Aqui tá cozinhando o frango e aqui tá cozinhando os legumes. E também a gente vai acrescentar um outro temperinho, que é o sazon de legumes, também para dar um sabor bem bom. Tem pouca caloria. Temos aqui já, ó, a sopa vai ficar assim. Tá tudo misturado aqui, tem cebola, os brócolis, a abobrinha, a folha de couve, espinafre. o espinafre, a batata doce, os temperinhos. E agora a gente vai usar essa varinha mágica aqui, ela é assim, ó. Aí vai bater e vai desmanchar tudo. Então, vai ficar bem triturado. triturado. Vamos lá. o final da sopa, ela vai ficar toda moidinha e ela fica bem, bem saborosa. Então, se você quer emagrecer, essa é uma boa pedida, fazer essa sopa. E, então, faça bom proveito, faça essa receita, se gostar, comentem aqui embaixo nos comentários, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo, beijinho e até mais. Tchau, tchau.